perquè, perquè la situació, tot i que fa molts anys que, que s'ha treballat activament per promocionar i per normalitzar la llengua catalana, la situació té unes inèrcies de fons i també té, té unes accions, en, en, unes polítiques en contra de la llengua molt grans, que implica que sigui la societat civil qui també eh, hagi de treballar per, per donar resposta eh, situacions que s'han creat, l'última en el cas del ministre Verd, i també per fer accions i campanyes per situar la llengua al nivell que nosaltres pensem que, que, que correspon. Eh, el paper de la societat civil sempre ha estat molt important i sempre ha estat molt implicat en, en promoure i defensar la llengua catalana. És una cosa, és una tasca que no volem que quedi només en mans de l'administració, perquè, perquè la llengua és, és part central de, de la societat catalana, és un eix que mm, vertebrador, és, és una política que és, és, és un element que defineix molt la, la, la cultura i per tant això no només pot quedar en mans de, de l'administració pública i des de la societat a més a més podem fer una feina que l'administració no fa en molts, campos, en molts casos i també podem fer que l'administració sigui ambiciosa i vagi més enllà o no, no es vegi molt afectada per pressions que constantment arriben de fora de Catalunya, sobretot de, de Madrid.